guys dalam jumpa lagi sama setiap salam Cikidot jumpa lagi sama teman-teman Oh iya, nggak tahu mau apa lagi pada sibuk lagi nyortir paling seger nih buah. Buah mantap banget. Namanya buah apa? Iya, iya, namanya buah apa? Iya, Ini namanya buah apa? Ah. Lengkong apa kelengkeng? Oh, kelengkeng. Buah-buahan seger enak ya. Makan stabil. 그건 없고 Estaba Ayo buah-buah apa yang nggak bisa dimakan? <laughs> buah-buah apa yang nggak bisa dimakan? Sayang kalau dimakan sayang banget. Bukan buah hati. Nggak bisa dimakan. Bisa jadi dimakan. Yang gua ketayangan kok dimakan. Orangnya di belakang layar, Tiki Pikidot. Lihat benar, orangnya orang-orang wira swasta hasilnya dari hutan karena kalau kamu usaha nggak dapet ya Mana orangnya gak ada? lantaran depan dong. orangnya Wah dia nggak ngeliat, nggak ngeliat itu. Dia lagi ngitin gua, karena dia. Kenapa? Babalu suruh sholat, ono babalu no. Suruh sholat, babalu suruh sholat. Enggak, enggak, enggak, enggak. Sudah baru berat, belum 300. Thank you.